Mehmet Karahanlı'yı biliyor musun? Karahanlı'yı da mı sen öldürdün? Ben... Dünyaya Mehmet Karahanlı'nın oğlu... Efe Karahanlı olarak Ben bunları makbuz kestiğim esnaf dükkanı mı zannettim? Akacak bir damla kana gidecek parayı... Benden akacak bir Allah'ın kanı. İşitiyor musun beni? Sahibine söyle... Polat Alemdar şerefsizlerin selamını almaz. Canını alır. olacağız ya da tarih olacağız. Ah. Bu adam öyle oturup ağlayacak. Yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece. Altı babayı öldürmüş. Biz ormanların kralıyız aslanım. Biz ormanların kralıyız aslanım. Mehmet Karahanlı'yı biliyor musun? Karahanlı'yı da mı sen öldürdün? Ben... Dünyaya Mehmet Karahanlı'nın oğlu... Efe Karahanlı olarak Ben burayı makbuz kestiğim esnaf dükkanı mı zannettim? yakacak bir damla kana gidecek parayı benden alacak bir Allah'ın kılı tutmak. İşitiyor musun beni? Sahibine söyle, Polat Alemdar şerefsizlerin selamını almaz. Canını alır. adam öyle oturup ağlayacak. Yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece... ...altı babayı öldürmüş. Biz ormanların kralıyız aslanım. Biz ormanların kralıyız aslanım. Mehmet Karahanlı'yı biliyor musun? Karahanlı'yı da mı sen öldürdün? Ben... Dünyaya Mehmet Karahanlı'nın oğlu... Efe Karahanlı olarak Ben burayı makbuz kestiğim esnaf dükkanı mı zannettim? harcayacak bir damla kana gidecek parayı benden alacak bir yoldan kullanmak. İşitiyor musun beni? Sahibine söyle, Polat Alemdar şerefsizlerin selamını almaz. Canını alır. Ya tarih yazacağız ya da tarih. Otur bağlayacak. Yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece altı babayı öldürmüş. Siz ormanların kralıyız aslanım. Biz ormanların kralıyız aslanım. Mehmet Karahanlı'yı biliyor musun? Karahanlı'yı da mı sen öldürdün? Ben... Dünyaya Mehmet Karahanlı'nın oğlu... Efe Karahanlı olarak geldim. Ben buranın makbuz kestiğin esnaf dükkanı mı zannettin? bir damlakana gidecek parayı benden alacak bir yoldan kullanmak. İşitiyor musun beni? Sahibine söyle, Polat Alemdar şerefsizlerin selamını almaz. Canını alır. kovalayacak. Yas tutacak bir kişi değil. En son yas tuttuğu gece... ...altı babayı öldürmüş. Biz ormanların kralıyız aslanım.